वाइल्ड लूप का एक छोटा सा यूज देखेंगे अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा ये आप मुझे पहले बताइएगा यहाँ पर देखिए एक्स में मैं वन टू थ्री असाइन कर रहा हूँ ये एज अ स्ट्रिंग असाइन हो रहा है ठीक है ये एज अ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं असाइन हो रहा है ये एज अ स्ट्रिंग असाइन हो रहा है और यहाँ पर लूप लगाऊंगा फॉर आई ठीक है और इन यहाँ पे लिख दूंगा एक्स ठीक है ऐसे स्थिति में यहाँ पे प्रिंट ए को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ ध्यान दीजिएगा मैं किसको प्रिंट करवा रहा हूँ ए को प्रिंट करवा रहा हूं डबल डबलेटेड या सिंगल सिंगलेटेड कोर्स में ए है यहाँ पे देख सकते हैं आप डबल कोर्स में ए लिखा हुआ है तो ऐसे में आउटपुट क्या आएगा देखिए आउटपुट तो यही आएगा ए ही आएगा और तीन बार ये आएगा क्योंकि एक्स में यहाँ थ्री टाइम ये असाइन है देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ से मैं रन करवा देता हूँ डायरेक्टली तो ये देखिए यहाँ पर थ्री टाइम ए ही प्रिंट हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ठीक है अगर इसी में मैं one two three four store करा देता हूँ तब क्या होगा तब फोर टाइम ये प्रिंट होगा यहां पर देख सकते हैं वन टू थ्री फोर ठीक है